Blue team has scored for the first time. एक HP, नहीं हो एक एचपी में तो हेड बॉडी बड़ा cover me 1 HP hector right में अरे यार ये लो है 61 है अरे बहुत लूट है भी Reloading. ओ लो है तो हेड है Cover me. Expired. हेक्टर को हेड मारा था ऐसे पता नहीं किधर गया इस वन एचपी होगा इधर है इधर है cover cover cover nice nice nice nice अरे क्या हगा बहुत गलत हगा एक लेफ्ट में दूसरे नहीं पता अरे राइट लेफ्ट राइट वाला एक एचपी 110 है पीछे भाग यार कैम कर कैम कर लट्टा लगा होगा होगा नहीं अभी थोड़ा होगा ओ भाग गया पीछे अरे क्या डीसिंग है बे जी पे कर दो तो क्या करना भाई बिंदास कर एकदम एकदम बिंदास कर राइट में मेरे को एक भी एक ही अभी पड़ा थोड़ा अरे ओ मैं कल कल आजा आजा चलते इधर से आ रहा है दोनों इधर उसके पीछे आ रहे हैं एक एच पी एक एचपी एक्टर 99 है गैराज में हम्म, मर गया एक एचपी में एक डाउन है मुझे पीछे पूरा कहां पे है राइट पे एक और एक पीछे पूरा बेस ठीक है एक लेफ्ट आ गया पीछे वाला अरे यार समझ गया मेरे को पर करना उधर से कर हेक्टर भी आ गया 60 बना अरे बहुत लोग एक होगा भाई भाग जाते हैं इतना गुस्सा आता ना अरे यार बेहद बे प्रीफर में गया बेहद Luta, bot. Killing spree for the oh. red team. Pick पिछले का Where? में सेंटा भागा अरे कैंप कर रहे भाई एक्टर के साथ लंड सा है बे नेड का समय आ गया है पीछे से वन एचपी कर दिया फटा इसको मार दे इसको मार दे ये नूब है नूब ये अंदर बैठा है इधर ही बैठा है The red team अरे यार is in the lead. Half of the match is over, Pizza and the वाला red कुत्ते। team is in the lead. Killed! अरे ये भी लो अरे कितना लो है वेराउज में ये खेलने ज्यादा कैंप करता है अक्सर हम्म, नहीं होते Nice. Nice. मैं समझ ही नहीं आ रहा कौन कौन है दोनों ने मुझे सेक्शन रखा है अरे यार हगा मैं हाँ वही ना कंफ्यूजिंग हो रहा हेक्टर पीछे से पीक लेके बैठा है हगा मैं 105 है किधर है सेंटर हाँ न्यू लेफ्ट सर है Nice. सेंटर है I got supplies. लेफ्ट आ रहा है कर शॉट को राइट में अरे क्या ये एक्टर पंच फिस्ट कर क्या रहा है नो <laughs> लिफ्ट से नीचे एचपी हो गया मैं किधर ही बैठा है किधर ही बैठा है वॉच आउट नो मर्सी लो बड़ा अरे कैसे भाई माइंड फक कर देते वे एकदम अलग ही लेवल लेफ्ट में ऊपर है ऊपर है ठीक है अरे दोनों आ गए अरे दोनों लो है पीछे वाला तो बहुत लो है न्यू 55 था और 99 था दूसरा अरे यार 80 स्किन लेवल है अरे 81 Fuck. Hey, either all the Watch out! Cover me! Left, left, left, left, left. Watch Be careful! You're losing the game. अच्छा। भाई एक को मारो एक एचपी पर दूसरा वाला मार ही दे रहा है ये मारो पुलिस मार दिया इसको ठीक करता हूं रुक रुक अरे वाह फटाएगा फटाएगा और फटा कुछ नहीं लो है ये है इधर इधर ही बैठा है ये पीछे भाग गया पूरा वाच आउट के चल रहा है जैसे कि हम कर रहे हैं लिखना उसको नाइस अरे यार रिलोड अबे यार क्यों वो भी लो 43 है 43 पीछे भाग जा छोड़ छोड़ पीछे भाई जी जीत सकते क्या नहीं जीत सकते नहीं टाइम ही नहीं है अरे भाई सेक्टर कहाँ पे है नेट पे कर रहा होगा डल्ला अरे बाप रे बाप रे